Широка и прекрасна земля Алтая, Счастлив алтайский народ Под покрывалом небес у подножья гор. И правят в краю том две сестры, Старшая — мира покровительница Манди, И младшая — смелая и бесстрашная богатырша Очибала. И эта история про меня — Жили мы спокойно на нашей земле святой, но как вдруг Злой и свирепый хан Тадибий, Властитель земель соседних сына своего Ахтяла, Прислал войною. Алтай священный разорить, Поселение растоптать, Народ алтайский поработить. Но я не могла допустить тому случиться — и после битвы той держала совет с сестрою, и было решено, что отправлюсь я в землю чужие встречи с Хантадибием искать, дабы речи о мире вести. И спустился ко мне с небес мой друг верный, кони богатырский, очи дерень, Взлетел, как вихрь, конь мой Над землею холмов пышной. Семь дней и семь ночей Летели мы с ним, И близка была уже земля хана, Как вдруг на границе земель красных Встретила стража могучего Быка синего. Стоит чудовище в дыму, Пламенной пылью окутанное, Внутри гром грохочет — а вокруг тела батыров поверженных. Смятение охватило меня. В душу закрали сомнения, под силу ли одолеть мне врага этого. Но заглянув в мудрую сутру свою, узнала я, что есть у чудовища слабое место одно, две жилы на спине стальные. И обратился мой конь богатырский в быка красного, а я — Ворыла девятикрылого и взмыла высоко в небеса. И вот прибыла я в страну Анта-Дибия — и раскинулись передо мною эти земли красные, народом его населенные. <laughs>